بدري تنبض ذاكرتي على رصيف شارع كان ذلك الرصيف ينزلق تحت قدمينا وسياج المدرسة الخريفي يمسح كتفك معتادا على مرورنا اليومي فقد قالت لي أمي إنهم سيعطونني دروسا في أنواع المشي وعادات الجلوس وإشكال الرقص. The Music and Ballet School of Iraq was established in 1968 by initiative of enthusiasts of art. After one year, the ballet department was opened. In 1971, the school was merged in one institution to have students under one school system. So we had about 45 international music teachers. We could produce already our own Iraqi productions. And by 82, the full uh, production of ballet with participation of Iraqi National Symphony Orchestra, we thought that we will be able to establish now the new uh, Iraqi ballet troupe. no, unfortunately situation was not in our favor. أنا من أروح للمدرسة يعني أخاف إنه رح يصير انفجار ونتأذى يعني تنفجر المدرسة لأنه هاي المدرسة الوحيدة الموسيقى وباليه يعني بالعراق. أه، مرة كنا أنا وأصدقائي أه، قاعدين فصديقي ده يروح للبيت فضرب صديقي فاحنا رسم ركضنا شفناه يعني يعني مو ميت هو نص ميت تقريبا نص ميت فجريناه وديناه لأمه فهو ظل يبكي الأمه ظلت تبكي كلش ظلت تبكي هواية آخر شيء راح المستشفى ورا يعني ساعة ساعتين ومات And people my age should not see that. That's a bad scene. It's getting normal for us, you know, you're getting used to everything. And that's really bad, that's scary. That's really scary. Unfortunately, during last uh, uh, war, after looting of school and uh, uh, it was a tragic moment for many of us when we see the instruments and books uh, looted from the school, but uh, also people, those wonderful kids, talented kids who lose this approach and a connection to the school. Some of them, they could not come for the lessons. And this is why we came to idea to bring to Amman, to Jordan, those talented Iraqi children and help them through this difficult time. I was really happy when I heard there's a trip to Jordan, uh, that healing through music uh, summer school. and now I really I really think that it's improved me بس من طلع اسمي بالسفرة فرحت كلش وقلت لح يشوفوني كل ناس العالم آه، أرقص باليه فيعني متونسين متونسين يعني ما مصدقين بأنه إحنا جينا العمان نخلص من الطلقات نخلص من السيارات المفخخة Today when they are working with such a great effort and enthusiasm We are proud that we could make it because we need to help them to go through this difficult time. خلال اسبوع انا يعني حسيت نفسي انا اصابعي قامت تتحرك بالكمان آه، يعني ايدي تغيرت يعني خلال اسبوعين بس يعني يعني حتى بالعراق اتمرن الحر ما يساعد مثلا هواي حر وحتى مثلا ادوات مال كمان ادوات مال اوبو اوبو ريش مالته قليلة بالعراق ما نلاقي من عندها ترى انكسرت مالتها ذيك المرة ظلت بالأوركسترا ما عزفت مرة ويانا Children, they are our future and they are not responsible for our mistakes. So I think it's better to help them now and to have them as a future artists and musicians of Iraq. أنا أتمنى ببغداد يصير يعني مثلا ماكو انفجارات ولا يعني ناس يموتون يعني ترجع مثل قبل عادية ما بها لا انفجارات مثل أي منطقة لا انفجارات ولا إيش I want to be better, a better musician, a better player because I want to make Iraq better like everyone in our school wants to be a better student, wants to be a better player they want to make a future for Iraq and that's what I want to do I want to make a future for Iraq